Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit meinen Freunden DK Official und Mehmet Productions. Und zusammen gucken wir uns Mohammed Ramadan also an. Also zusammen wir drei. Äh, aus Ägypten ist der Sänger und das Lied heißt Coronavirus. Coronavirus! Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Nach einer Woche von fast 10 Millionen Klicks und sein letztes Lied, Bum Bum, haben wir äh, reagiert darauf. Mhm. Da bin ich gespannt. Und da steht cool. sogar eine Info über Coronavirus. Ja, über, Covid. Warum 19. wohl? Mal gucken, ob es genauso fun sein wird. Okay. Normalerweise das immer so Lieder, die so abgehen sollen. Ne? Ja. Mal gucken, ja, wird so abgehen. Richtig cooler Typ, ey. Okay. Ach, geil. Alter, das ist richtig geil. Also der hat schon Style. Gold, Silber, Handschuhe und Mundschutz. Ja. Sehr vorbildlich. ich weiß, ich kenne aber schon meinen Damen her. Beim Händewaschen dann so tanzen so. das war echt angeschaut. Ja. da wäscht man sich die Hände und denkt Coronavirus. <laughs> <laughs> So ein neues Coronavirus-Party-Song. Alter, hat er Schwert? Okay, wir also sind Abstand. Ja, das ist so Sollten wir auch machen, soll ich was machen. also mit Pappkarton. Seine Lieder machen echt Fun, ne? Irgendwie. Ja, die sind so voll. das ist richtig Hammer. Einfach Spaß. cool, <laughs> genau. Ja. <laughs> richtig cool. Und seine Stimme ist auch ja. nice. Obwohl er eigentlich nur Schauspieler ist. Echt? Ja, und singen kann ja. er echt sehr gut. Aber witzige Videos, dann gehen wir mal so ein Video, und das in der Tanzperson ist. Das ist vor allem mega kreativ. Ja. Äh, vor allem auch mit den äh, Lichtern und so weiter. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. فيروس انا البرنس انا بالفيلم كمامة بلبس وبلفظ كمان سلامي من بعيد من غير احضان كورونا فيروس انا فيروس بس انت انا البرنس انا بالفيلم طب يلا يلا أنا جنتلمان Yolla. أنا البرد أنا جنتلمان Nice. Aber es ist noch gar nicht vorbei. Ah, jetzt. Jetzt hat. Oh, yallah. Krass, krass, krass. Hat Ich echt denke Spaß. mal, in seinen Text macht er auf Coronavirus aufmerksam und wie man sich verhält. Ja. Kann wirklich sein. Oh, wir hatten englische Untertitel. Oh, Ups. Ups. <laughs> Zu spät bemerkt. Auf jeden Fall war es richtig lustig und die Kommentare alle auf Arabisch. Ja. Äh, ja. <laughs> Aber mit lachenden Smileys, mit Emojis. Ja, <laughs> ja war auf jeden Aber Fall positiv. Mhm. cool. Ne? Nächstes Mal, wenn ich ja, mir Hände wasche, dann denke ich an ihn. Dann mache ich auch so Bam, Billy, Bam, Bam, Bam, Bam. Mhm. Ja. Corona, Corona, Corona, Corona, Corona, Virus. Ja, Coronavirus. äh, cool. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Äh, kennt ihr mehr coole Lieder? <laughs> Ja. <laughs> mehr Corona-Virus-Talks? <laughs> Äh, Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, schreibt die einfach unten in die Kommentare. Also uns hat es gefallen, vor allem ja. nach Bonbon. Und jetzt das hier. Nice Song, hat mir echt gut gefallen. Nice Künstler. äh, falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert Schaut euch Glocke unsere anderen oben. Reactions an und dann sagen wir auch Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.